¿Ya vieron, hermanos? Caminar es caerse y meter los pies. <laughs> Caminar es caerse y meter el pie. <laughs> si metes el pie, ya no caes. Al caminar. <laughs> si metes el pie, ya no te caes. En el bosque y en el día.